aí pessoal, aqui é a Paloma. Hoje estou jogando nas ranqueadas, enfrentando a Kuma em dose dupla. Confira o vídeo até o final e deixe o seu like e comente. Então, bora pro vídeo, é isso aí! essa magia? Toma. Ah, toma! Toma, Vexibit! Ah, fugiu no meu. Não! Toma! só um risco falta pra sua vida. Ah! Toma muito cuidado! Vai! Pula aí. Pulou lariate. Round 2. Fight! Cautela! Cuidado! Vai! aproximando! Toma! Pilão! Hum, ainda não acabou não. Vem cá, vem. vem. Outro pilão! You win! enfrentando o mal. Vamos, amigo! Nossa, que demora! Round 1 Fight! muito Que viagem é essa, velho? De novo, Shoryuken? Toma! Eita! Vem pra cá querer me agarrar! Toma! Tchau! que o dano vai bastante. Tá bem esperto aqui quando né, eu bato nele. Calma, tô chegando. Toma! Cuidado com uma farofa. Fica lá. O que golpe. Ah. Meu! Caracas. Deixou aqui só apanhando nesse canto. Deixa você. Seu tinhoso. Cara, batendo ele sem dó. Hoje não! Hoje não! Ah, cara, toma! Pilão! tá dançando aí sozinho. <laughs> ah, Kuma, você inventa. Toma! Pra cima, gente. Vem aqui. Só um risco, cuidado. Toma, antes de... Faça alguma coisa. You win. Yes! Bom vencer. Eita, tá rebaixou de vida. Estaria nervosa. Round one. Fight. Bom dia do, do Akuma. Ah. Enfrentei um uma coisa aqui, ó. Pra cima. Toma! chega aqui nesse canto. sai daí, não. Ah. Don't jump! You have so much to live for! Vai, pula aí! Toma, pilão! Eita! Tomar muito cuidado aqui com ele. Ah, você já tá quase morrendo. Mãe, meu mão, salvadora da pátria. Round two Tifa tipo, chegar ali. Fazer o estrago. uma isso? Ah, muito cuidado. Tá dando muito satsui na farofa. Você toma pilão na sua cara. Ficar esperto, viu? Outra vez? De novo? You win. Akuma. Um Satsui do mal. Vamos, amigo. Vamos brincar. Eita, rebaixou, amigo. Vai ficar nervoso. Ah, socorro! Eu tenho que ganhar! Fui continuar aqui, ó. De <laughs> ganhar uma, ganhar outra, ganhar outra, quer ganhar tudo. Vai. Vem aqui. Eu tem que continuar com essa estratégia ir pra cima. Toma. Uma oportunidade pra ele ficar fugindo da o, esse backdash. Eu toda hora atrás. Toma. O amigo, você saiu do meu golpe. Nope. Não é possível. Toma! Joelhada na cara! Round two. chegando, cara. Ai, que raiva quando você dá o golpe no... Toma! Todo gosto. Tinha que dar o dele. Toma, V-Shift, que não saiu nada, resolveu. dançarino tá foda, vai pra lá. golpe baixo. Tem só um, eu preciso recuperar isso. Você vai ver. Oxi. Cheiro de farofa. Vai ficar quieto? Ele não vai fazer de novo. Achou errado, otário. Ah, cara, você vai ver. Mas lá. Só vai, vai morrer de pilãozada. Fica pra lá, no agarrão. Toma, tadinha. Ele não vai fazer de novo. Farofa? Vai sim. Acertou, miserável. Sai daqui, Satsui da farofa. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos e amigas, deixe o seu like, comentem e também colaborem no aí. da Game Dove que está na descrição. Então, até mais. Tchau!